Añadir diapositivas es tan simple como pulsar sobre el botón más. Si queremos duplicar alguna diapositiva, por ejemplo, esta, botón derecho, duplicar diapositiva, y si queremos cambiarla de posición, simplemente con arrastrarla vemos cómo ha cambiado de posición